Ni muda mwingine kupitia Daktari Kiganjani unapata elimu ya afya kwa urahisi kupitia kiganjani mwako. Unaposikia mtu anaumwa minyoo, inawezekana kuwa unajiuliza minyoo hii imetokea wapi na nini hasa chanzo cha mtu kupata minyoo. Katika sehemu ya pili kuhusu hali ya mtu kuumwa minyoo, Dkt. Ayubu Msalilwa anatufahamisha ni jinsi gani unaweza kuzuia kupata minyoo na ufafanuzi wa kwa nini tunashauriwa kumeza dawa za minyoo kila baada ya miezi mitatu. sawa, nitagawanya nachokiongea katika makundi matatu. Vitu vya msingi, kitu cha kwanza, hakikisha kwamba kama unaandaa chakula, kisa chakula kinapikwa na kinaiva vizuri. Kikiiva vizuri, unaweza ukawaua wadudu hawa parasite, minyoo wa almost wa aina zote, ukiacha ule tegu. Kwa hiyo kama ni nyama, kutokana na nyama unayopika, nyama ya ng'ombe, nyama ya samaki na nyama ya kama ni hawa ndege kama bata, kuku na kadhalika, hakikisha unazipika zinaiva vizuri, na kama ni nyama ya, ya nguruwe, unaweza pia uka ni vizuri kama una uhakika nako ulikotoka, ni vizuri ukafanyaje, ukaikaanga pia, unaweza kumemtokomeza utegu. Lakini pia kwa mfano kama wewe ndio mtu ambaye unaandaa hizi vyakula kwa ajili ya watu wengine kula, hatushauri kuchanganya nyama. Kwa mfano kwenye friji moja unaweka au kwenye chombo kimoja unaweka nyama ya nguruwe, unakuja kuweka pia na nyama ya ng'ombe humo tena, hatushauri kuchanganya nyama, kwa sababu kama yule nguruwe alikuwa na minyoo, hiyo minyoo inaweza kaenda kwenye nyama ya ng'ombe pia, afu mtu akajua kwamba ng'ombe hawezi kuwa na tegu, akaipika kidogo. Kivipi hapo daktari? Kwa sababu hata ukiangalia ukiangalia kwenye nyumba zetu hizi ambazo tunaishi friji unakuta ni moja mm. hapo hapo sehemu ya kuweka nyama labda ni kwenye au friza inakuwa ni moja tunaweka vyakula mm. vya aina zote mm. hii tunaiepukaji ukiangalia friji zilivyokwisha kutengenezwa kitaalamu zimewekewa zile kama makabati kwa ndani, kwa sababu hutakiwi kuweka saa kuweka vyakula pamoja. Kwa mfano, unapoweka nyama hutakiwi kuweka mboga ya majani, hutakiwi kuweka matunda, panatakiwa pakae nyama tu, na kama nimeweka nyama aina fulani, pia nyama fulani na aina fulani natakiwa pia nizitenganishe zisikae pamoja. Kwa hivyo tukifanya hivyo, unakuwa una, unazuia maambukizi kutoka kwa nyama ya aina fulani kwenda kwenye nyama ya aina nyingine, au kutoka kwenye nyama kwenda kwenye mboga au kwenda kwenye matunda. Vivyo hivyo, unapokuwa unapika, hakikisha unaosha vizuri vitu vyako vya kupikia, kibao cha kukatia nyama, na ndio maana serikali haitaki magonjwa kidogo yabaki kwenye kwenye mabucha kwa sababu hiyo pia ukiacha na maambukizi mengine ambayo wadudu wanaweza wakawa wakaleta kwenye zile nyama vibao vya kukatia nyama vile vya nyumbani akisha vinaoshwa vizuri pamoja na visu lakini pia kama umechinja kuku nyumbani kwako akisha una mabaki yake au vile vitu ambavyo umeshakusha kuvitoa vinatupwa katika namna ambayo ni ya usalama au vinachomwa katika namna ambayo ni ya usalama lakini pia kama una mabanda ya ng'ombe akisha yanasafishwa vizuri hiyo ni sehemu ya kwanza kitu cha pili sasa kwa mfano kama unakwenda kununua vitu vitu vyako kwa ajili ya kutumia ni kitu gani unatakiwa ukifanya hakikisha kwanza unaosha mikono yako vizuri kama sasa hivi tulivyokuisha kuongea naombeni sana swala la kuosha mikono lisiishie tu kwa sababu ya kuogopa kupata korona ni swala ambalo sisi hata pia kitaalamu limetusaidia kwa sababu watu wengi hawakupata homa za matumbo na minyoo mingi kama hivi inawekwa kwenye yale magonjwa ya matumbo kwa hivyo ukiosha mikono sio rahisi kupata magonjwa mengi sio tu minyoo unaweza ukajizia pia kupata magonjwa mengine kama kichocho kama magonjwa ya kuhara kipindupindu na kadhalika kwa hivyo osha mikono kabla ya kula chakula kabla ya kwenda kuandaa chakula kabla ya kushika nyama na baada ya kushika nyama yoyote baada ya kutumia choo kabla ya kutumia choo yaani mtu kabla ya kutumia choo ili iwaje kama wewe ulikuwa navyo usije ukaviacha mle ndani tunanawa kabla alafu pia unavyobadilisha nguo za mtoto mtoto kama zile uh, ah, daipa za mtoto ni vizuri ukawa una, unanawa lakini pia kabla ya kumshika na baada ya kushika wanyama wa aina yoyote ile unapokuwa unasafiri hakikisha umejua ni, ki, ni kwa namna gani chakula kimetengenezwa kama unaweza kama uwezo wakati unasafiri unashauri kula vyakula ambavyo ni vya moto mara nyingi kwa sababu tunaamini kwamba kama ni vyakula ni vya moto vinaweza vikao vimewaweka mbali au wadudu aina zote na maji unayokunywa kama unaweza kunywa maji ambayo yapo kwenye chupa maji ambayo yamefungwa hapo kwenye chupa yani maji ya kununua ambayo ambayo yapo kwenye chupa. Usinywe maji ambayo yametengenezwa kwa kufungwa kwenye vile vifuko, kwa sababu hujui yameandaliwa vipi. Unaweza kufanya wewe ukapata minyoo. Na maji kunywa ambayo kama uko nyumbani, kunywa maji ambayo yamechemshwa na kuchujwa ya kwako mwenyewe. Alafu tumia sanitizer kama utakuwa nayo, osha mikono yako kama hivyo. Ukiishi vizuri, sio rahisi kupata minyoo. Na licha hiyo, cha mwisho kutumia dawa za minyoo kila baada ya miezi mitatu. Hii inatusaidia nini daktari? Kwa sababu unaweza uko makini, umejitahidi kuwa makini kama kadri unavyojitahidi kuwa kuwa msafi na kuhakikisha umefuatilia vitu vyote ninavyokuambia, lakini sisi binadamu hatujakamilika. Kwa hivyo unaweza kujikuta kwa bahati mbaya ulikuwa umekula kitu ambacho kinaweza kusababisha minyoo. Kwa hiyo ile kutumia dawa za minyoo baada ya miezi mitatu kwa watoto ni muhimu sana, kwa sababu wanacheza kwenye mazingira ya kawaida, lakini kwa mtu mzima kama uko vizuri, unaweza kanywa mara moja kwa mwaka au mara mbili kwa mwaka, kutokana na mazingira ambayo unaishi na unafanya kazi. Kwa watoto lazima kila baada ya miezi mitatu wapanywe, wapate dawa za minyoo, kwa sababu wanakaa kwenye mazingira ambayo wanakula vitu wanaokota, hata kama unawaangalia vizuri inakuwa ni changamoto. Hivyo ni vya msingi na na kwa kufanya haya tutakuwa salama hata tukipata uvamizi wa minyoo tutaweza kuathirika kidogo au tusiathirike kabisa matibabu hasa ya hali ya mtu kuwa na minyoo ni yapi hasa ni kwamba mtu tayari ameshapimwa akathibitika kwamba ana minyoo na dalili zipo hizo ambazo umezitaja madaktari wanamtibu vipi huyo asante matibabu yanaanzia kwenye vipimo kama alivyokwisha kusema kwa hiyo akija tutaomba sampuli ya damu sampuli ya haja kubwa ya kinyesi tutaomba na wengine huwa wanaomba mpaka sampuli ya mkojo kwa ajili ya kuangalia vitu vingine, mayai na kadhalika. Kwa hivyo baada ya kupima na kuona kwamba minyoo au mayai ya minyoo yameonekana kwenye hizo sampuli, basi atapewa dawa. Mara nyingi watu wengi wanapewa dawa na ndani ya wiki moja wiki mbili wanakuwa wameshakwisha kupona kabisa, kama wanakuwa na minyoo ambayo ilikuwa iko kwa kiwango kikubwa. Lakini kuna baadhi ya minyoo ambayo inakuwa kiwango kikubwa, mtu anaweza akatibiwa mpaka mwezi mmoja au miwili. Lakini kama ikitokea minyoo hiyo imekusha kuleta madhara, kwa mfano kama yai la tegu ikisha kuleta ni kama kijusi cha tegu tunasema, sio yai tu pekee, kwa sababu kinakuwa kinakwenda kinabadilika, kileta madhara kwenye kichwa cha binadamu, basi mtu ataenda ataendelea kutibiwa kutokana na zile dalili ambazo kwa anapata. Kufuna kama alikuwa na kipafa atapata dawa za kumsaidia aweze kupunguza zile athari za hiyo kitu na kadhalika. Kwa hivyo atatibiwa kutokana na hali yake, lakini kitu kikubwa ni kwamba mtu akija mara nyingi hospitali mapema akatibiwa, wengi wanapona mapema. Ni kitu ambacho kinatibika kirahisi sana. Naamini mpaka hapo utakuwa umepata kupata elimu ya kutosha sana kuhusiana na hali nzima ya minyoo pale ambapo inampata binadamu kutoka kwa Dr. Ayubu Msalilo kupitia chaneli yetu ya Daktari Kiganjani. Anatoria Gabriel niko hapa pia kwa ajili yako, ambaye ni mdau wetu wa karibu sana unayetufuatilia kupitia Instagram na YouTube chaneli yetu kwa jina moja la Daktari Kiganjani. Nikukumbushe kusubscribe ili kuhakikisha kwamba unapata taarifa, ufafanuzi na elimu ya kutosha kabisa kuhusiana na afya kwa ujumla daktari kiganjani yote hayo kupitia kiganjani mwako